Ola, imos ver como podemos configurar eh, software libre para mm, traballar facilmente un obradoiro de, de doblaxe de, de cortos. Bueno, primeiro que tamén aproveito para, para comentar é xa aproveitando a situación como gravar un videotutorial moi fácil, sin OBS nin nada. Fixado, este programa chamase GoofCView eh, simplemente nos pon a nosa imaxe na pantalla e podemos estar gravando o escritorio coa nosa cara de unha maneira moi moi simple para que vexades como, como se usa este programa eh, vou no pechar entón abrirío aquí aquí está aquí son os socios que nos fan falta aquí damos unha función moi interesante que que permaneza por riba e xa colocamos do tamaño que nos dé a gana eh, vámoslo pasando ao lado outro da pantalla según nos conveña. Vale, imos alo. Teño aquí grabado en vídeo como fixen porque mm, tería problemas para o audio se o fago todo ao mesmo tempo, porque para doblaxe usa o audio. Entón gravei no previamente en vídeo, vou reproducir o vídeo que gravei antes para que vexades como se vai facendo. Ben, o primeiro que, que fixen foi executar o programa Jack, que vedes eh, onde está a opción do menú Eh, bueno, aquí teño un sistema GNU Linux, pero en Windows tamén se pode instalar sin ningún problema. É unha ferramenta libre que se pode descargar. Entón, nese programa, o que fai é controlar o todo o audio do ordenador e sincroniza os tempos dos programas que usan o audio, non? Entón, damos ya play nese programa, no programa Jack, e, a continuación, lanzamos os dous programas que necesitamos. O, pro, o primeiro que vamos a usar chamase Ardour, eh, aí o temos, Eh, bueno, estou abrindo unha sesión que xa abrira previamente, pero se non creades unha sesión non fixen nada. Asocios tal como veñen do programa. Tamén é unha ferramenta totalmente libre. Eh, que se podía facer con Audacity? Seguramente. O que pasa é que na miña experiencia con este funciona mellor. Eh, se despois empezades a investigar máis máis en profundidade sobre a grabación e demais este está especificamente pensado para este tipo de grabacións, mentras que Audacity é máis ben, digamos, para manipular o son xa grabado. Entón, aquí neste programa, temos que asegurar que ese botón está nesa posición de jack, porque, como dixemos, queremos que sincronice jack, que se cargue do tempo, eh, tería outra posición que é esa, int, pero temos que poñer en jack. Eh, aí estamos engadindo unha pista, eu teño en inglés pon track, en español non sei como pon, por a pista, supoño. Pero bueno, eu non me fío moito das traducións a veces que son algo, algo chuscas. E unha vez que temos xa a, o Ardor, podemos abrir o seguinte programa que se chama Xjadeo, ou como se pronuncia. Eu vedes que o ejecutei desde, desde unha consola, pero eh, non sei, supoño que podes facer un acceso directo sin ningún problema. Entón eu puxen aí o nome do ficheiro que acabo de que baixei antes, que é un corto de Superman, porque están en dominio público. Xa vedes que este programa tamén é moi sencillo. É unha ventana que reproduce o vídeo e que se conecta sincronizado polo programa Jack. Eh, como podedes observar, xa está sincronizado o tempo, non está ao principio do vídeo. Está no minuto que estaba colocado previamente o Ardour. Xa o coloquei aí porque están falando os personaxes. Eh, teríamos que ter, previamente, facer un guión no que lle marcamos a cada actor de doblaxe eh, os segundos nos que empezan as súas frases e eh, o texto que teñen que dicir. Entón faría un primer visionado para ver como se moven as bocas e demais, e eh, os ensaios, pois xa lle daremos a gravar. Para darlle a gravar, isto sí que se parece a calquera outro programa de, de grabación, eh, quizá Audacity sexa un pouco diferente, pero os programas multipista normalmente hai que marcar que pista queremos gravar, que ten aí veces o botón de grabación da, da pista, se non lle damos aí non nos vai a gravar, temos que dicir en cal queremos gravar. Audacity non está especificamente diseñado para grabación multipista. É verdad que podes ter varias pistas, pero non sei se probastes a gravar con varias pistas, non enseguida se ve que non é un diseño pensado para eso. En principio está pensado para, para manipular un son xa, xa grabado previamente, como dicía antes. Entón, unha vez que gravamos a pista que queremos gravar, damos o botón de gravar xeral e o play, e xa empeza a gravar. E xa estaríamos gravando a nosa pista de audio. Aquí eu non o configurei, eh, porque era solo para unha mostra rápida. Aquí eu agora mesmo non estaba escoitando a pista de audio original da, da, do corto. Si queremos escoitar a pista original, temos que facer a man. Temos que separar o audio do, do vídeo, eh, cargaríamos noutra pista dentro de Ardour o sonido da película, entón xa o teríamos de referencia. Eh, bueno, eso faríase con, con Audacity. Incluso Audacity, para que vexades que cada programa se complementa. Como eso sería manipular o sonido, bueno, a ver, separar as pistas, non, separar as pistas, eh, bueno, quizá deberíamos facer un tutorial específico para eso se fai tempo, xa me, se fai falta, xa me avisades. Audacity o que me refería con vez que te separa da pista, ten unha función de re, retirar a voz, que funciona bastante ben. Sobre todo, a ver, con estes tan antigos, con este en concreto non provei, pero provei con algúns outros e, e funciona bastante ben, e deixache só o sonido de fondo. Eh, pero bueno, como digo, iso xa é unha tarefa un pouco máis complicada, eh, se estades interesados podemos facer outro tutorial. Ben, pois deixámolo aquí, eh, xa me dicides se vos quedou algunha dúbida ou non.